हम होने जाएंगे फिर में रनिए क्या बोला जला पूरा खा Marked a location. Marked a location. एक बार एक बार एक बार और बा एक बार और बा बगले भागो निकल Awesome, awesome. Watch out, watch out. Okay, okay. Watch out, watch out, watch out. Watch out. रुको मत दबा दे तुम okay watch out petrol pump ते निकल लो ते निकल लो ते निकल लो निकल बेटा रुको रुको रुको रुको है ना वो है ना वो है ना वो है ना वो चार्ज जो यहां वो नदीम भैया यहां वो पूरा बम है पूरा नेट नेट नेट कर नेट कर सर क्या करो नेट करता नेट करता यार तुम कर नेट कर मार दो यार वो क्लियर ए और मान तो क्लियर अंडा अपन जब कॉल है वही भी रख देनी हो मौली फेंको मौली स्मोक जोड़ ना जोड़ ले पानी जब मस्त रहे जब हो तो गए पागल पागल पागल लहारी बेटी चोद ना मारी क्या नेट ये नेट अपने टर्न Oh.